Thank you. Kad tos saulės nieks negeistų, kad niekad nesileistų, kad vienam man būtų visu, kad nakčia būtų nebaisu, kad jis suktųsi prie šono ant palacinklio ant plovo. Vieną jauną išvadino, vos tik saulė išsirito, paukščiai ėmė siaušinę. sveikina saulutę paukščiai. Ai tada saulutė mano greit pakilsi virš šilo spindulius žirgusis ir sušildai mus visus. Kelkis, kelkis, storas vorė, kelkis vabalų bajorė, žvirblis toli saulė mes, žvirblis toli suleis, saulė mūsų, saulė mūsų, kelkis vorė dabar. Tu ją nesi privalai. Mums labai saulutė stinga, mums ir baisiai reikalinga. Mūsų valstybė tarpžu trūksta saulės spindulių. Ką darysi, pagalvojus, jeigu šitoks jūs noras? Prašom, ruoškite stuves, tabalai saulutėmis. Saulė mūsų, saulė mūsų, voras greitai jie parmes. Taip gyvuoja tabalai, o su juo ir baba. So metų varoma supratau, saulė mūsų jau seniai, kartas voras sugalvojo, keliais visiems pavojų. Žinom, jis savanorių niekad negyvens suvojo. Man jisai tiesiog šlikštus, ne šlikštesnis už kitus. Ką mes kalbam, kaip negyvent, saulė plėjo visų. Man geriau, kad tamsiau. Ponas Voras Как так так тепло, как щенки на вахову, ну что подвижу, вон скидывается сай на поле. Miegojau, per vėlais pabudau, žiūriu saulė jau viršų, patikėjusi pakilau, kaip dabar pagausiu ją, begaliniam danguje, ką lūkėsi dar verčiau, kol pati prieisi arčiau. Tu, jeigu tavai. Tosunlu'da pravi dek. Seyde ben kasnav. seguia. su masažu liko didelė cukražė. O pavarė supirkai, pats blogai užsimaniai. Jeigu nakas kontrolas, tai gyvenk nepakontrolas. Bet Ivoras atkaklus, jis pradėjo nertintis. Vos pasieks tokią šakelę, tuo žiūrėti kaip makelę.

Thank you.